welcome to my youtube channel uh, please subscribe my youtube channel guys and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos ko so ngayon guys turo ko sa inyo kung paano nga ba maramihin yung views nyo sa youtube uh, ngayon guys tuturo ko sa inyo na ba ko so ngayon guys kailangan lang po natin ng isang apps ngayon punta po tayo sa Play Store para i-download natin yung apps na gagamitin natin. So, ayan guys, uh, search lang po nyo dito ang Bio Booster. So, pag open guys, uh, ganito po siya ang lalabas. So, click nyo po yung View Booster. So, since na na-download ko na siya guys, uh, meron na akong nitong apps na to. So, sa so, hindi pa po nakapag-download, uh, i-install niyo lang po tong apps na to. Tapos, katapos po, uh, open niyo lang po. So, ngayon guys, pag open nyo, ito po yung makikita nyo sa unahan. So, ngayon guys, tuturuan ko po kayo kung paano makapag-ipon ng pins dito. So, manonood lang po tayo ng video dito guys para makakapag-ipon tayo ng mas maraming friends. Ngayon, punta tayo sa start watching. So, close lang natin. So, hintayin lang natin guys. So, ito na guys. Nag-open na po siya. So, halimbawa po guys, sa 100 points yung pipiliin nyo, may 48 seconds po siya. Depende po kasi yung iba kasi same yung ano siya. Uh, halimbawa, 100 points yung ano mo, pipiliin mo. Tapos, ganun din po yung seconds niya. Depende kasi guys eh. Pero kung gusto nyo pong mas maraming points, uh, gusto, eh, next video nyo lang po. So, ito, 250. So, ganun. Uh, ah, 124 yung seconds niya minsan pipipilin ko yung sequence niya depende kasi gusto kasi magkaparehas so ito tatry ko tong ano 50 points uh, anin ko lang po to may kunin ko to 50 points so ngayon guys na balikan ko kayo guys pagkatapos yung sequence para di mas mahaba yung ano video ngayon guys, patapos na po yung sequence niya. Uh, ngayon, pagkatapos nito, back po natin yung ano. So, tapos na guys, back po natin. So, dito guys, uh, may naipon po ako ng points dito na 5,357. So, ngayon guys, eh, yung points na ito ilalagay ko dun sa video ko. Ay, turo ko sa inyo kung paano maglagay ang pwesto sa video. So, pindutin nyo lang po yung create campaign. So, dito na tayo guys. May warning dito si YouTube guys na 72 hours daw bago ka-update. Uh, depende kasi yun guys sa mahaba ng video nyo or maiksi. Kung maiksi po, uh, mas mabilis po siya ma-complete. So, kung mahaba naman, uh, matagal siya, uh, mga 1 day or 2 days bago nyo, kung gusto nyo po tignan guys, uh, tignan nyo lang po sa YouTube Studio. Um, tignan nyo po doon kung nadagdagan na po yung ano nyo, yung face nyo. So ngayon guys, ang gagawin natin dito, ah, kailangan lang po natin yung link ng video natin. So ngayon punta tayo sa YouTube para kunin natin yung link ng video natin. So ngayon guys, nandito na po ako. Mamimili lang po tayo dito ng video kung saan po yung gusto natin lalagyan. So, gusto kong lagyan yung mas mababa yung views niya. So, ito, 39. So, yan. Uh, ah, Kapilink lang po natin. So, back po natin guys. Punta tayo ulit doon. So, dito guys, paste lang po natin yung link dito. So, okay na po siya guys. Uh, proceed lang po natin. So, ngayon guys, nandito na po yung video natin. So, ilagay lang po natin yung kung ilan po yung gusto yung views na ilagay dito guys. Sa akin, lagay ko dito 50. So, dito number 2. Dito naman 50 rin. Nakadepende rin yan sa points nyo guys. Kung ilan yung points nyo, kung yun lang po ang pwede ilagay dito. So, pag guys, add campaign lang po natin. Ito na guys, okay na po siya. So, ngayon guys, tingnan natin kung nasa na po yung video natin. So, nandito na guys, ongoing po yung video natin. Ah, may nailagay na po ako dito guys sa ah, my complete. So, lima. Ayan po, complete na po yan. So, ito ongoing pa lang po. Pag ma-complete na po yan, dito po yan siya mapupunta. Ayan guys, makikita po niyo yung views dun sa ano, YouTube studio. Doon niyo po tingnan guys. Kung gusto po malalaman kung ilan na po yung views niyo. So, ngayon guys, hanggang dito lang po yung video po. Maraming salamat po.